Olá, tudo bem? Quero te desejar boas-vindas ao Corrida Perfeita. Um grande abraço, bons treinos e vamos que vamos, rumo à corrida perfeita. Valeu!